只要没有突破第二层的天花板数字，那么基本上问题就不会太大。而那个天花板的数字是多少呢？就是单日必须新增五百例以上才会达到破防。而那个天花板破了，下一个天花板不要问，很可怕。而达到这个天花板的几率高不高？到目前为止，老师还是认为几率是不高的。为什么呢？当然是因为我们每天能够筛减的数量是很有限的。 所以成长的数字当然也会比较有限，而第二个部分啊，就是台湾地区的同胞啊，这个防疫的观念呢都是很好的，所以一旦爆发了第一次的破防危机，全国的百姓都会震惊了起来，所以基本上啊，防疫的规模以及严密的程度啊，都是整个拉高起来的，所以要在网上啊。 虽然不是完全没有可能，但是啊，老师评估起来，它继续往上成长的机会啊，顶多也只有百分之二十七。当然还是会有机会，而这个数字啊，是基于老师自己对疫情推算模组的计算。目前呢，老师用这套模组应用了一年多了，还没有偏掉太多哦。世界各国的疫情都还在这个数字之内，而台湾的疫情什么时候才会降温呢？ 基本上，这个月底，也就是五月底，应该可以预见的初步的成效。大家都戴上口罩了，小孩子也被关在家里了，整个社会都进入到了一个紧绷的时刻。在这种状况之下，大概很快就可以降温到一定的程度。但是，如果你想回到清零，那基本上是没有这么容易的。毕竟啊，这是属于飞沫以及气溶胶的传染。 所以要根除啊，是几乎不可能的。全世界每一个国家都不可能完全根除，这个就像感冒一样啊，是会永远的与人类共存在这个世界上的。而关于封城啊，周日老师直播的时候啊，就有说到这个小孩的停课，我们要随时准备的应变了。那但是啊，如果要达到封城呢，按逻辑上来说是应该现在在双北地区啊，都应该要进入封城的。但是实际上啊，这个是办不到的。 因为我们中华民国的经济啊，不像我们股市表现的那么好，台湾的经济啊已经十分的脆弱。你封城，那么请问我们银行的贷款可以无理由的延后去还吗？房租我可以不缴吗？水电可以免费吗？不要说免费了，现在一周断个两三次电都要快变成习惯了，对不对？那车贷呢？互助会的会钱呢？ 我们这个社会啊，说白了，有大概四成以上的百姓都是必须透过平滑的收支，也就是赚进来多少就得出去了多少，有时候还得倒贴。所以说，不要说是收入的高低呀，高收入它也会有高支出。每个月赚十万，可能得支出十一万，这个已经不是秘密了。所以真的封城了，那我们的政府有能力跟美国或者是新加坡还是香港一样，可以大傻逼来纾困吗？ 有没有钱我们先不说，意愿肯定是没有的。我们可以花数千亿啊，用数倍的价格去跟美国买了一些破铜烂铁，但是绝对没有钱来做基础建设跟封城纾困，这是一个常态了，习惯也就好了。有台湾价值啊是比较重要的，所以啊封城必然是断不可行，除非真的是当地的一些市长啊觉得这个是不封不行了。 但是至少我们还是要回去给鼓励一下。我们这次台北市长啊，跟新北市市长做的应变啊，都很优秀。现在啊，只要疫情不往南去、中南部去扩散了，基本上它的限制范围也就是比较固定的。 <laughs> 也就是说，整个疫圈呐，这个毒圈呐，哦，不要扩散到八十公里以外，基本上就没有什么太大的问题的，好吗？ 好，接下来我们还是要来看看我们世界的疫情金榜排行榜，看看别人，想想自己。其实我们还是相对来讲好很多的。首先看到世界金榜排行榜第一名，当仁不让，稳居世界卫冕者宝座的，就是我们的歌舞王国印度。印度目前的官方数字啊，就是号称单日新增病例已经连续七天降低，现在啊，单日新增病例啊，从它的四十多万啊。 降到了现在三十一万左右，这样的数字啊，是印度要提振国内民心士气的一个很重要的数字依据。当然，这个数字，全天下的人，包含印度百姓，都不相信这个数字，因为许多当地的百姓跟媒体啊，到现场所亲眼看到的一些数字啊，无论是你是进送到病房的，或是已经死亡的人数啊。 都是比印度官方的数字高上三倍以上，这个是起跳三倍，更遑论了新增病例。所以这个基本上啊，就是一种盖牌的计算法。哦，这个印数字啊，是随印度官方政府啊自己去写的，那也不需要有什么样的根据。而印度的疫情啊，基本上是没有好转的办法，只能只能等什么？只能等他们国家自己的国民啊。 快速的染疫，快速的死亡，剩下来的大部分人都是比较有抗体的，这波疫情啊才会有结束。印度现在有没有其他方法可以挽救呢？要想想，十三亿的人口，你全天下所有的疫苗都给他都还不够啊，因为人太多了，而且怎么样，政府的能力太松散，官僚的贪腐太严重，以及卫生观念的极度差，所以最终啊还是必须走向适者生存的道路。 用烈火跟眼泪来制作出来的群体免疫，但是啊，这里面有一个很重大的问题是什么？即使群体免疫啊，印度人自己的群体达到了，但是去印度的外国人就可能会比较有风险。所以啊，印度未来的外资投资的空间呢，会是有比较大的挑战。有人说啊，印度是未来的世界强国，甚至可以把中国并吞掉。这个老师也觉得有机会哦，这个印度。 应该是可以发展成为一个世界强国，但是啊，可能至少要一两百年后的事情了，至少得发生一次足以毁灭半数人类的战争，印度它才能改变自己的制度，让印度可以再次的崛起。 而疫情金榜的第二名就是我们的嘉年华之国巴西，巴西现在的状况啊，仍然维持在单日六万七千多例的数字。这个数字啊，以老师的推算模组来看呢，是一个非常不妙的数字，因为这个数字啊，简直就像跟印度年初一样，是复制贴上的味道。 而巴西现在的疫苗啊，施打速度也没有太好的进展，所以未来这个状况如果再持续两周，可能会有突然暴增病例数的状况会产生，这个我们要持续关注的。而世界上的第三名就是我们众王之王的国度，也就是美利坚共和国——美国。美国目前的新增病例数啊，是降到平均每日只有三万五千人上下。 这个数字啊，当然一如我们之前所预测的数字，没有太多的意外。但是这个数字还能够降多少，基本上会很有限，因为解除了口罩令了哦，所以说我们就不用去想美国的新增确诊病例是可以降下来太多。这种疾病啊，没有什么特效药，就是戴口罩。因为这个新冠疫苗能够保护我们多久，现在没有人能够确定。 所以说，你现在解放了口罩令，那只能说美国人骨子里面的狂妄自大，还有该算是乐天吗？真的是没有极限的。而关于美国的疫苗啊，老师在周日，也就是两天前啊，有说到美国会在一个月之内啊开始向外输出疫苗。为什么？因为当欧美的病毒突然不明所以的转到了亚洲，而亚洲的医药制药中心啊，也就是印度。 又没有办法可以好好的制造出更多的疫苗，那么库存二十多亿剂疫苗的美国一定会向外开始输出疫苗。世界就是这么巧，你突然生病，我刚好有药，不如大家谈一谈，谈什么？一个合理的价格来卖给你吧。所以啊，隔天呢，在老师直播隔天，美国就宣布他要对外输出数千万剂的疫苗。各位惊不惊喜，意不意外？ 老师都想请一个师爷来翻译翻译，这个是什么样的惊喜了？而第四名就是阿根廷，单日新增两万八千例，这个数字啊，目前还需要两周才能看出来它的趋势是往好还是往坏的地方迈进。现在的数据还不是很够，因为它之前它的暴增速度实在太快了。而第五名是法国，单日新增约两万例，这个数字来源呢，在世界卫生组织来讲是有断层的，所以并没有非常精准。 但是法国它的实际的新增病例数字啊，老师现在去推算模组应该是不到一万七千例的，好，这个数字应该是不会到的。缓步的群体免疫大概那会在法国开始显现，不加上法国他们也有大量开始施打疫苗，所以法国啊渐入佳境的机会是比较高的。 第六名是哥伦比亚，单日新增约一万三千例，这个数字啊颇为不妙。但是现在不能说是继续严重哦，只能是说要看当地政府啊有没有管控防疫模式才是最大的关键。这个哥伦比亚的数字啊，我们至少还要再观察两周。第七名是西班牙，单日新增约一万一千例，但是它的回报数据啊跟法国一样不是很准确。不过以西班牙曾经大流行的状况来看，基本上。 群体免疫也会逐渐的形成，所以西班牙也会往好的一面开始去迈进。第八名是德国哦，德国是我们的欧洲的首要国家，单日新增病例已经到了一万，哦甚至在一万以下了。说目前呢，它还是往好的方向去迈进，而未来取得疫苗在德国也会越来越容易，所以基本上德国稳住阵脚，迈向解封也是迟早的事情的。 第九名是尼泊尔，这也是尼泊尔第一次正式的踏入了全球前十强了。单日新增确诊病例约一万名啊，它的数字大概是九千八百多，那有些时候到一万。这个数字啊，跟印度一样有很大的水分。为什么？因为当地几乎没有什么筛检作业，只是把患病重病的做筛检，或是他已经很明显的症状才做筛检。轻症的呢，就跟我们中华民国一样，请你回家先休息吧。 第十名是意大利，单日新增约六千八百例。这个数字啊，也都如同德法两国一样，都是群体免疫的状态所产生的，所以它持续往下的机会是比较高的。就是反复，它的动能也会很有限。那么，以上就是我们刚刚提到的全球疫情金榜排行榜的前十强。从这个金榜啊，还是可以看到，除了印度所处的泛亚洲地区之外，其他欧美地区的疫情。 大多都已经降温非常非常的多了，而且都在酝酿完全解封的步调以及策略。很多人会把媒体的报道当真，把世界看得很坏。但是数据啊，才是我们作为仰仗的基础。新闻媒体的工作啊，从过去是让大家有吃的权利，散布我们的讯息，到现在的他们的工作变成贩卖了恐惧。其实啊，它也是把我们人类的黑暗面逐渐放大的工具而已。 而除了前十强，我们要看看其他国家的疫情。第十一名的菲律宾啊，单日新增约六千七百例，数字也是如预期般的往下滑，没有顶到那个天花板。未来只要持续观察，基本上菲律宾的疫情啊，就算有点反复，它也不会往冲到太高，也会慢慢的往下降了。而东南亚的马来西亚，单日新增病例约落在三千六百例这个数字，当然有时候达到四千多例。 虽然如预期般它有反复了，但是以老师的模组来看啊，很快也会降下来了。下周的周报啊，老师应该可以跟各位讲，马来西亚疫情应该会降到三千以下的几率是比较高的。病毒的动能呢，在马来西亚也会开始有点产生了疲态。而亚洲日本呢，本周疫情高峰落在单日的七千五百例，这个数字啊，基本上往下降的几率也是很高的。老师必须说一下。 如果日本碰触到九千这个单日新增病例的天花板，那么奥运才有机会会黄掉。因为日本这个疫情啊，它的天花板啊，应该是落在九千跟一万二这两个双重的标准，碰到九千的几率都很低了。但是一碰到就可能突然扩散的变快，但是概率真的是蛮低的。所以说日本的奥运啊，它举办的机会还是蛮高的，因为它不会一直往上的新增。 而南韩现在每日新增约五百例，也是有往上的趋势，但是它的天花板啊，其实在七百五十这个数字，所以啊，要碰到机会啊，最快也得两三周。但是啊，它最大的问题啊，不是在于它的疫情是失控，而是在于他们的政治的问题跟选举又开始酝酿，所以说人跟人之间的互动变多了，才会让它的数字提高了一些。而台湾呢，大家也知道，本周最高是三百三十三例，这个数字啊是比较需要注意的。 降得太快有问题，与其怕它病例升得太快，老师比较怕降得太猛，因为呢，代表民间的隐含病情啊是没有出来的。而像到澳洲呢，它已经恢复正常了，大概就是十例以内了。那么以上就是我们本周的疫情周报。从大方向来看，我们台湾的病例啊，数字上虽然比较小一点，但是就人口比例来说，我们是比较严重的地区。在邻近的国家，我们只仅次于日本的程度而已。 而我们目前的单日新增病例啊，是超过南韩的。而在万恶的共产党所统治的中国呢，最近也有一些零星的病例，但是都是控制在哦五十例以内。基本上以他们有十四亿人口的规模来看呢，一发现立刻做消灭的动作。所以基本上中国要进行下一次的大蔓延动作，基本上是。 不可能的事情，基本上百分之九十九了。我们没有绝对的事情，百分之九十九。这个新冠疫情在中国再度变成封城失控的状况啊，全国警戒状况是不高的，好吗？那么现在我们要看到了，是说台湾台湾地区啊。如果各位啊在路上还看到没有戴口罩的人呐，请记得不要去跟他争执，也不要去骂他。我们只要把他录下来，检举他就好了，对不对？跟别人发生冲突啊，是没有什么好事的。 那么呢，就是关于用电的问题呢，基本上不在我们的范围之内，所以说我们下一次在直播中，我们再谈论其他的问题。感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下次见。